Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, einstimmig. Das ist offensichtlich, dass das ist. Bitte? Nein, das ist offensichtlich, dass das absolut ist. ist der Punkt. Vielleicht noch. Wenn man jetzt nicht offen wäre, kann niemand hereinkommen, jetzt, wenn man es nicht aufhaltet, ist uns bleibt es so. Ist Gott dabei, gerichtet zu werden. <clears throat> Gut. Ähm, wir werden beim nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 9, Volksschule Betrug. Ich habe es äh, in meinem Bericht des Bürgermeisters eh schon angekündigt, es soll am 17.05. wird ein Tag der offenen Tür stattfinden. Äh, dazu ist es notwendig, dass natürlich äh, Getränke benötigt werden und äh, dass uns die anderen anderen Kosten anfallen werden. Und diese Kosten müssten wir jetzt im Gemeinderat beschließen. Gibt es da von einer Seite her Fragen dazu? Mit welchen Kosten willst du rechnen? Das hängt davon ab, wie viele Leute das kommen. Das lasst sich einschätzen, bitte. Ähm, willst du mal aus, was da als geplant hast? Oder? Es gibt nur Brötchen, Brötchen und Getränkesysteme an dem Anschluss der Rasen. Und äh, also von der Bauernschaft Brötchen und äh, was weiß ich, von der Bauernschaft, die man dabei hat, Apfelsaft und dergleichen und Mineralwasser. Äh, ja. Ich gehe mal davon aus, dass auf jeden Fall ein Leute sein wird. Ja. Das wird dann um 10 soll es beginnen, dann werden Ansprachen sein, die Volksschule wieder Aufführung machen, äh, dann der Pfarrer wird die Segnung vornehmen und im Anschluss daran wird es eine Führung durchs Haus geben. Also wer, wer mitgehen möchte und dann soll es halt in den verschiedensten Stockwerken dann drei, vier Stationen so ist es dann beim Löffel und Getränke geben. Und genau sein, Eisamer. Bitte? Ja, die Eisamer, ja, weil die gesamte Bevölkerung eingeladen wird. Aber ich sage mal, ich gehe mal davon aus, dass diese 300, 400 Leute über das sein werden. Gut. Äh, Gibt es dazu von eurer Seite her Fragen? Ist das mit dem Elternverein abgesprochen, weil bei solchen öffentlichen Sachen verkaufen die meistens Brötchen? Wissen die Bescheid? Oder? Ja, der Herr Venus hat mich angerufen. Ja. Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt, er hat mir gekauft und ich habe gesagt, ich habe kein Problem damit. Aber sie haben gesagt, das wird zu viel sein für sie. Ja. Gut. Dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, alle anfallenden Kosten für den Tag der offenen Tür am 17.05.2014 anlässlich der Generalsendung der Grundschule in die Woche zu der die gesamte Bevölkerung eingeladen wird, zu beschließen. Frage dazu bitte, jetzt wo wir den Antrag gehört haben, können wir das alle Kosten auf kulinarische Kosten eingrenzen? Lebensmittel, und Getränke? Wenn wir eine Aussendung in Hand nachführen. Ja, dann, dann kannst du ja, dann kannst ja, auf, dann kannst das ja aufgeben. Ich weiß nicht, was man das dann Ist das ein Problem in unserem Bereich? Ist das wirklich ein Problem? Grundsätzlich nein, es geht um die also Formulierung. Also man sie eben einfach nicht einschätzen. Ja. Also es gibt da S, die Aussendung jetzt es geben. Ja. Was? vielleicht gibt es noch was anderes. Gereinigt muss es auch noch werden, der, ob es mit dem eigenen Personal jetzt der ist oder mit anderem Personal. Also wenn es gereinigt wird auf Überstunden, dergleichen, dann fallen da oder dann schauen die Zeiten aus. Also äh, können wir noch ein paar Kostenanstellungen haben? Ja, sicher aber detailliert die Kostenvorstellung überhaupt, weil das kommen ja natürlich die Gemeindearbeiter dran und alles mögliche. Das ist auch ein bisschen. Ja. Das ist genau. Ja, kriegst du Kostenaufstellung. Ja. Außerdem sind ja sowieso alle Kosten äh, im Rechnungsabschluss drinnen. Ihr müsst ja eins bedenken bei dem Ganzen. Äh, in all den Jahren habe ich rund eine halbe Million erwirtschaftet. Es geht ums Gesamtergebnis, was unterm Strich ausschaut dabei Und das heißt, ich habe eine halbe Million Buchstaben dabei, äh, Geld auszugeben. Das heißt also, äh, ich verstehe eigentlich nicht ganz, wo ein Problem da kommt. Aber musst du dafür 20.000 Euro an alle aufnehmen für, für den Kreisverkehr? Das verstehe ich nicht Okay, das ist ja ein anderes Thema, aber es ist kaum. Es geht ein bisschen österreichischen außerordentliche Haushalt und solche Vorhaben werden normal auf 15 Jahre abgeschrieben. Das ist ganz normal. Gut, ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, alle anfallenden Kosten der Tafelordnung und hier, anlässlich der Generalsanierung der Volksschule, die Punkt, in der die gesamte Bevölkerung eingeladen wird, zu beschließen, einschließlich, dass der Gemeinderat noch dann auch eine Aufstellung erhalten soll, äh, was natürlich ein großen Anspruch ist. Ja? Seid ihr damit einverstanden? Ich Bitte um Zeichen Zustimmung. Danke. So, Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 10. Unser Diplompädagoge Wolfgang Scherz äh, hat den Wunsch. Tagesordnungspunkt als Antrag stellen. Bevor wir das beantworten, jetzt meine. Hat jetzt mit eh nichts zu tun. Das haben wir noch einen Punkt, ich sag's dir, wenn wir einen Punkt absetzen, Punkt 3a mit den Sparerkreisung, ja, das gefällt mir dass man den absetzt dann, wenn man den nochmal vielleicht bereden kann und das auch den Spruch aufnehmen kann. Wir diskutieren Ich glaube, das, das schon. Das wird das nächste Mal. Wir den einen Aufgangsort schon machen und im Zuge dessen wird der Verbrauch aufnehmen bereits abgesetzt. Nein, das geht nicht. Okay. Gut. Das heißt, äh, Wolfgang, du bist am Wort. Du hast den Antrag gestellt, du möchtest gern äh, ah, quasi Einheiten Österreicher Gemeinderat oder Obdin oder so. Ja, ja genau. Also, also nachdem du auch gleichzeitig jetzt äh, derjenige bist, äh, der dieses App. Nein, nein, aber nur, ich stelle vor einen Antrag, nachdem er ja selber dieses App <clears throat> auch erstellt und der der Einzige ist, der darüber Auskunft geben kann, dass er bei der Beratung herinnen bleiben kann und auch bei der, bei der Abstimmung halt auch dann raus. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte mir Zeichen der Zustimmung. Danke. So, bitte. Darf da sein? Darf ich bitten, dass du uns dein, dein App vorstellst? Ja, ich habe, glaube ich, an alle Gemeinderäte ein SMS-Schirm und ein paar, ein äh, paar E-Mail, dass es eine neue App gibt, der Lübach heißt. Und wir haben gleichzeitig an der Gemeinde, Gemeinderäte und Gemeinderäte Angebot schickt, die Gemeinschaft, also Pension mit ungefähr auf den Betrag, glaube ich, 1500 Euro exklusiv Steuer äh, beschließen könnte und 800 Euro exklusiv Steuer an Entwicklungsbeitrag jährlich zur Verfügung würde, ich Den App haben schon sehr viele angeschaut, weil funktioniert momentan nur auf den Android-Handy. Das heißt, ich bin iPhone und da mit den neueren Versionen. Wobei ich überzeugt bin, dass in ein, zwei Jahren, sage ich mal, alle die neue Version haben werden. Äh, was drauf ist am EPUB-Seite haben manche gesehen, das aktuelle, die Vorschau, die Rückblicke, die, die, den Ärztedienst, Zimmerdienst, also Zimmer, Gastro, manchmal mit, Tourismus, Müll, ja. Und die Arztöffnungszeiten, ich glaube, wichtig sind wichtig sind, Halt der Roboter inzwischen den Laptop bekannt, wie lang schickt. Aber wer ist ah, für den Inhalt verantwortlich? Für den Inhalt bin ich momentan, und das ist genau das Thema. Ne? Ich habe mich da rechts unten, glaube ich, aufgeschrieben, das kann ich rausrollen. Ganz unten, ganz unten bei App. Nein, bei App meine ich genau, also das ist da, da, da steht nur meine Wenigkeit, da oben jetzt da beim App, wenn ich es vielleicht schnell durchsagen kann. Ja da ganz unten, da kann ich bei mir jetzt ganz richtig gleich. Gemeindemännlichkeit um, das steht von Gemeinde oben und äh, von Gemeindewaffen und um das geht es genau. Ich suche eigentlich halt einen Sponsor, der dann dieses App, sag ich mal, mitsponsert. Das, auch, das äh, er App wirklich, das weiß ja jeder. Wir haben, glaube ich, vor kurzem das Macht mit App beschlossen, da liegen noch die 12.000 Euro, glaube ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt ganz richtig ist, soweit das in der Form springen konnte. So, äh, dass mein Name runterkommen könnte, ist alles kein Problem für mich. Ich habe mal nie was machen müssen. Es könnte der, das könnte der, Gemeindewappen sein, es könnte die Wackenbose um sein. Ja? Und auf jeder Seite ein anderes Bild und ein anderes Foto, wie auch immer. Und um das geht Sonst würde ich natürlich das App weiterführen als, als, eigener, als eigene Firma, mit meinem Firmenloch und wie auch immer. Wenn man das App runterladen, muss man da nicht mehr online sein dann, dann reicht, dann wird es moralisch verändern. Na, das greift immer aufs Internet zu. Internetverbindung muss immer vorhanden sein, Das muss immer vorhanden sein. Ne? Aber es ist kostenlos, das habe ich auch noch gesagt. Es ist kostenlos für den Bürger. Ich habe da halt heute nachgeschaut, ich habe zuerst seit wirklich seit einer, zwei Tagen und wirklich so richtig im Betrieb habe es kaum beworben, wenn überhaupt. die Gemeinde etwas geschickt und ein paar andere. ich habe ich gesehen, 50 plus, ja. Ich denke, dass da ein paar hundert oder ein paar tausend Schuhblöcke sein werden in naher Zukunft. Wie schnell schnelles Verstehen kannst du Änderungen vornehmen. Sofort. Ich zum Beispiel dein Name, was du mir zusammensprichst, mir aufmerksam gemacht worden, da habe ich statt Bernhard G. abgeschrieben, tut mir leid. Das habe ich ja. Das ist noch was Das ist was Geschwinderes. Was Schlimmeres? Ja. Ich habe also, hab das habe ich ja schon korrigiert, das wollte ich nicht. Nein, nein, nein. Ist schon korrigiert. Ich habe den Namen der Tourismusausschuss-Sitzung meine private Handynummer, auch meine Firmen. Handynummer ist und die hast du dort gegeben. Das tut mir leid, das habe ich glaube aber von der Gemeinde auch von der Gemeinde auch nein, auf der Gemeinde ist die nicht drauf. Und das zweite ist. Dann will ich ich Korrekturen am Budget offen bitte. Ich habe vorher gefragt, wer verantwortlich ist. Und das ist also. ganz schlimm. Gell? Ich meine, zum Glück haben sie erst 50 Unterlagen, ich, ich empfehle dir, dass du das sofort runternimmst. Das zweite ist die E-Mail-Adresse. Die Handynummer. Die Handynummer. Das zweite ist die E-Mail-Adresse. Die die Firmen-E-Mail-Adresse steht euch zur Verfügung, weil ich da einfach leichter Zugriff kann, weil es okay ist in der Firma, aber es ist keine öffentliche E-Mail-Adresse. Auf meine Homepage gibt es die bachgrüne.at, ganz bewusst nicht meine Firmen-E-Mail-Adresse. Und das schleunigst Unternehmen. Ganz mit der Chance, schreiben, was du runternehmen ja, Ich glaube, ich glaub, du solltest überlegen, was du rausgibst. Ich sage E-Mail-Adresse und Handy. Nein, nein, nein, das ist schon jedes Problem. Jetzt habe ich noch gesagt, nimmt, ist verantwortlich und wenn die Gemeinde das übernimmt, ist wahrscheinlich die Gemeinde verantwortlich. Und deswegen einfach bestimmte Daten, ich weiß nicht, ob ihr geschaut habt, was von euch alles gibt oder das, das oder hat ein Handynummer drauf. Das, ja. das aller, allermeiste habe ich von der, von, weil ja. ich habe selber mein Telefonverzeichnis ja. vereint natürlich und habe das äh, sehr wohl verknüpft mit denen von der GV. Und weißt du, ich weiß nicht, wo ich dann deine genau her Ich weiß es schon, was du glaubst. Ich weiß es schon, was du glaubst. Ich weiß es schon, was du glaubst. Ich weiß es schon, was du glaubst. Ich weiß es schon, was du glaubst. Ich weiß es schon, was du glaubst. Ich weiß es schon, was du glaubst. Ich weiß es schon, was du glaubst. Ich weiß es schon, was du glaubst. Vielleicht brauchst du eine andere Ebene, nur wenn man die App kann ja auch mal Nein, aber das, das, das muss man bei Berechtigung gesagt. Das schleunigst runterlöschen, sonst gibt es ein Problem. Aber generell war die Gemeinde das übernimmt, dann hätte die Gemeinde die Verantwortung für den Inhalt. Genau, das müsste ja, wenn mal Credits beschlossen werden, beziehungsweise gesagt wird, was jeder will, wie du jetzt sagst, muss das dann bei einem kleinen Gremium, wie auch immer, ne? wer das haben will. Muss ich schauen, ob das richtig Sache ist was oben ist, oder musst du schauen, dass das, was rausgeht, auch nichts ist? Das ist, ich, ich würde das mal grundsätzlich so, so sagen, das, Gemein, äh, das Gemeinde, das App ist genauso in der Öffentlichkeit wie meine eigene Homepage über Wimbo, wie, wie jeder seine Homepage betreibt. Das ist nichts was anderes. Es ist nur App-Form. Es ist eine App-Form. Das ist der Vorteil, dass der Schnitt, dass das jeder schnell und wie auch immer äh, und die Inhalte sind gleich wie auf der Homepage. Nein, das ist nicht. Doch, auf der Homepage. Kann nicht sein, weil die App äh, ein Disk genau diese Daten auf die Homepage zugreifen. Auf, auf die Lieb.com jetzt. Das kann nicht sein. das? Ja, genau. Ah, das funktioniert so. Es ist gekoppelt. Ich muss mich schauen, tatsächlich ist es, ist es bis also die Daten alle irgendwo an Namen oder E-Mail-Adressen steht auf Frage. Ne? Da schreibt man kurzes SMS und dann sagt das. Äh, dann Rechtsanwalt kann ich das ist sehr, sehr sensibel. Verstehst du in der Öffentlichkeit, weiß nicht. Ja, nein, es gibt sensible Daten, die ich nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle. Und ich glaube, das wird jeder von euch verstehen ich würde sagen, schauen wir, dass wir weiterkommen jetzt von der Informationsseite her. Gibt es jetzt äh, zum App von, von Wolfgang noch Fragen an den Wolfgang? Stefan, Roman, gibt es eine Schauen Sie doch das also, App Ja, das Zweite, ich, ich finde sehr gut die Inhalte, also außer das, was ich gesagt habe. Also es ist sehr informativ und man, findet sich sehr schnell zurecht. Meine Frage ist, könnte man sowas nicht auf der Linux Kannst du bitte bei mir auch die private E-Mail-Adresse nehmen, nicht die Firmenadresse? Ich hatte die Firmenadresse. Sonst kein Problem. Das heißt, ich schreibe einfach schreiben. Das du mit das ist dann Natürlich, du kannst nicht Daten nehmen, die du nicht nehmen darfst, da brauchen wir nicht einfach von Schreiben. Was wollen die hernehmen? Naja, jeder muss wissen, sagen weil der Stefan Jäger seine Privat, E-Mail-Adresse hergibt. Ja, das ist vielleicht vorher fragen, bevor man das. Ja, das ist ja nicht möglich. So. Das auf der Gefahr. Also die Gemeinde ja, hat sie vielleicht die Adresse, weil sie Außenflore ja. Ja, ja, ja. Du hast, die hast du mitgegeben. Du hast schon mit eingeladen. Ja. das ist auch immer besser als eine Leistung. Aber wichtiger. Ja gut, Stefan, gibt es von eurer Seite noch Fragen? Gibt es jetzt schon einen Antrag? Oder? Ja, der Wolfgang ist jetzt erinnert. Es geht ja darum, dass wir das also jetzt gut besprechen, weil er muss noch dann ausgehen. Oder ja, Aber ich habe Fragen. Gut. Hat sonst noch jemand Fragen an den Wolfgang? Gut, Wolfgang, dann darf ich die Wissen Wissenschaft kurz ausführen. Thank you. Gut, den Antrag von Wolfgang kennt ihr, wie steht sie dazu? Wie steht, wie steht ihr dazu? Ja, ich habe die Frage reingestellt jetzt einmal. Versteht sie nicht so? Nein, du musst rumgelaufen, wie es drinsteht. Ja. Ähm, naja, ich meine, ich, mein, ich habe es nicht gesehen, ich habe äh, iPhone, ja, also da. Von einem funktioniert es auch nicht. Ähm, das von, äh, von einer grundsätzlichen Idee her, ja, ich habe es gesagt, ich kann nicht sagen, wie es wirklich ausschaut, aber nur ein rechtliches Problem muss man schon wirklich aufpassen. Ne? Weil wer dann, die, wer dann wirklich die Verantwortung übernimmt oder solche Sachen. Und wenn wir jetzt tatsächlich darüber abstimmen sollten, das zu fördern, dann, dann muss die rechtliche Sicherheit aber gewahrt sein für die Gemeinde. Weil sonst, sonst kann man da in Teufelsküche. Also ich sage mal grundsätzlich, wir haben eine, eine tolle Homepage-Seite ja. und diese Homepage geht auf jeden, auf jeden Handy oben das heißt, das ist eigentlich ist auch das Handy aufbereitet, dass man die Information hat. Äh, ich sage mal,